መርቋቸው ከአይንና ሲያውጣቸው ከእልልታው ጋራ ማሻላ በሏቸው አጣምሮ ያስልቃቸው ለፍሬ አብቃቸው ሙሀባ ይስጣቸው ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ በሉት ባረከላ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ በሏት ባረከላ ያለም ያርግላችሁ የደስታ የተድላ ቤቱን ፍቅር ይምላ ተሳስባችሁ ኑሩ በይማ ከለላ በመዋደድ ጥላ ዘመናት ይሻገር ማገሩ ማይላላ አዎ ኢንሻአላ ምሳሌ አድርገው ትዳራችሁ ይጽና